近くでここで、まあ、シェフを務めさせてもらってる、えー、森大輔です <laughs> オートミールは食べてないですね日本の朝ごはんはやっぱりご飯と味噌汁とお魚みたいな 僕が生まれたとこ四国っていうところで、えー、の周りが全部海でで、まあ、田舎なんですけど、まあ、でも海産物はすごい美味しいしでやっぱ大きい都市じゃないのでやっぱ人間がすごいあったかくてその中でやっぱ育ってきましたね。はい、でもやっぱり、まあ、田舎に帰った時に 実家に帰って母親の料理を食べるのは一番楽しみといえば楽しみですね、はい、あ父はイタリア料理のシェフをやってます高校卒業して、えー、1年間大阪で料理学校に行ってそれから78年東京ですかね 東京初めはすっごい大嫌いで行きたくなかったんですよまあポツダムとかワルシャワ嫌いなのと同じでだけどやっぱり自分が成長するにはやっぱ都会に行って修行をしないといけないっていうのでやっぱそこは一番大事なちょっと自分にとってのステップだったのではいで、まあ、住んでみたらすごい まあ、便利って言えば便利ですし長くは住みたくないですけどねいや東京は本当何何でもあるんで何が食べたいって言ったらもうどこに行っても全部いろんなその土地の産地のもんとかが全部あるんでそういうのはもう、えー、一番初めはイタリア料理の、はい えー、エヌテカピンキオリっていうフィレンツェに本店があってそこはまあ三つ星なんですけどでそこで4年間修行してでその後にジョイ・ロブションっていうフレンチのまあもう王様みたいなレストランなんですけどでそこで約1年でその次にマンダリン・オリエンタルホテルですねで あ2年2年かそれぐらいですかね全部星星付きっていうか、まあ、僕が東京行った時まだ「ミシュラン」が来てなかったのでパリはもう本当憧れの場所でしたねもうパリのフランフレンチの映画見たりとか行く前に で現地に行ってああここ映画で見たとかそういうのもやっぱり自分にとって特別な場所だったんで、はい、すごい、まあ、3年弱だったんですけどすごい楽しい思い出、まあ、仕事はもう相当きつかったんですけどでもやっぱりそれが全部自分に返ってくるって思ってたらやっぱりそれも頑張れるというか、はい、やっぱりまず初めに異国の地に行って言葉がまず まあ、これは自分の問題だったんですけど初めに入ったお店が、えー、3, 3ヶ月ぐらい僕裏の掃除しかやらせてくれなかったんですねっていうのがやっぱり言葉が喋れないだから前はサービスには使えないでその時にはやっぱりすごいもう投げ出したいというか日本に帰りたいとは思ったんですけど でもやっぱり何かしらのきっかけでサービスに行けるようになってでそれからステップアップして、まあ、掃除係終わってからは結構ポンポンと、はい、だから1年間働いてる間でもうシェフドパルティみたいな感じでしたね。まあ、一番の理由は結婚ですねでやっぱり えー、今の奥さんと出会ってからずっと遠距離だったんででやっぱ結婚のことを視野に入れていくとどっちかがどっちかに移らないといけないってなるんででやっぱフランスで暮らすのはちょっと彼女にとってちょっと厳しかったんで僕がこっちに来たって感じです。あのまあ、うちの 奥さんも日本に家族がいるんでで、まあ、日本料理もすごい好きででいつも彼女が作ってくれる料理はアジアテイストな感じですねだから結構味覚は似てると思います、まあ、時間がある時は一緒に作ったりはいでもそうですね特別その彼女のために料理を作るとかあんまりないですけど まあ、誕生日なら花とかなんかまあ旅行一緒に行ったりだとかあんまり料理に関していつもタッチしてるわけじゃないですね